كانوا بيموتوني وعمري ما هنسى الكلمة دي ده لسه ما ماتش ويجوا يفضلوا يضربوا يضربوا يضربوا يضربوا موتوه موتوه ويمشوا يلوني بفتح عيني اقول له ايه ده ده لسه ما ماتش يروحوا جايين يقعدوا يضربوا يضربوا ربنا مش كاتب لي ان انا اموت عشان اكشفهم واكشف فضايحهم واكشف اللي حصل فينا كل دي قوات الجيش اللي احنا بنقول خير جنود الارض هم دولت اللي خير جنود الارض ما بعرفش احدف طوب ما بعرفش اشتم ما بعرفش بشوف مشاركتي في ان انا ابقى مشارك مواقف موجود مش همشي حتى لو هتيجي تضربني هقف يعني هقف قدامك لكن لا هستفزك ولا هضربك لكن انا وقفتي بحس ان هي بتشجع الناس ان هي تقف احنا ما بنعملش حاجه غلط مش طالبين حاجه مش مش صح او حاجه مش مشروعه احنا قمنا بالثوره دي عشان كنا بنقول فيها عايش حريه عداله اجتماعيه ومفيش كرامه اكتر من الاول اللي كان بيحصل فينا ده كله كان قله كرامه للشعب المصري اللي ربنا كرمه مش عايزين تدونا حقوقنا مش عايزين تحاسبوا المسؤولين عن الاحداث اللي فاتت مش عايزين تدوا اهالي الشهداء حقهم حقهم مش فلوس طبعا حقهم في القصاص على الاقل لاولادهم الناس اللي جوه في السجون لو اتحاسبت على كانت الناس على الاقل هتستريح وتحس ان المجلس العسكري ابتدى يمشي في الخطه السليمه لان هو فعلا يسلم السلطه وان هو يجيب للناس حقوقها لكن بس احنا مش شايفين ده بيحصل ومش شايفين ان ده هيحصل لان انا على يقين بان آه، المجلس العسكري مشارك في كل حاجه من ايام مبارك فازاي هو النهارده حامي مبارك وهو جوه ويتخلى عنه طبيعي ان هو لو اتخلى عن مبارك طبيعي ان هو هيجيب المجلس العسكري كله معاه لان هم شركاء معاه بقالهم 20 سنه يعني حد زي المشير معاه بقاله 20 سنه موجود معاه جيت على الساعه حوالي واحدة او اتنين بالليل دخلت نمت في الخيمه بتاعتنا عند المجمع انا واصدقاء ليا المهم لقينا الناس بتقومنا الساعه 8 الصبح وبيقولوا الحقوا الجيش ابتدى ياخد وضع الاستعداد وابتدى يقرب من الميدان عشان يقتحم من الميدان توقف عند الجنينه اللي على الشمال في مدخل المجمع فببص لقيتهم قربوا عليا قوي فجاي بجري من ظهري ببص لقيتهم بقى قدامي كمان فعسكري منهم راح ضربني بشومة على رجلي فاتشنكلت في السور والجنزير اللي عند المجمع فوقعت على الارض ابتدوا يضربوا فيا بتاع حوالي 10 او 15 عسكري وبقيت سامعهم وشايفهم بعناية بيقول لهم موتوه موتوه ده لسه ما ماتش يقعدوا يضربوا فيا اكتر من 10 15 عسكري عمال يضرب فيا عمال يضرب عم كلهم بيضربوا فيا عمال ابرق لهم واقول لهم انا مش صايع انا مش بلطجي حرام عليكم انا زي اخوكم سمعت طبعا الفاظ كتيره قوي انتوا كفره انتوا مش عارفه ايه موتوه لدرجه ان واحد فيهم كان ماسك شومه كبيره قوي فده الوحيد اللي كنت ببص له لان كنت حاسس ان الشومه دي لو نزلت على دماغي ممكن اموت فيها فعمال ابص له وابرق له عشان ما يضربنيش بيها عايز اقول له حرام عليك بس انا طبعا مش قادر اتكلم من الضرب اللي كان بيحصل فيا وكده ابص الاقيه بينزل بالشومه على جسمي فخلاص حسيت ان هم مش مش هيقتنعوا بحاجه و... و... والسلاله دي او النوع ده من العساكر اللي هو بيسموه الفرز الثالث في العساكر اللي هو النوعيه بتاعت سبع الليل اللي احنا قلنا استحاله تكون الناس دي اللي تكون لسه موجوده لغايه دلوقتي بالتفكير ده فارجع افتح عيني ابص الاقي بيقول له الحق لسه ما ماتش انا عمري ما هنسى الكلمه دي عسكري بيقول لعسكري زميله الحق ده لسه ما ماتش يروحوا جايين جري عليا كلهم تاني يفضلوا يضربوا فيا يضربوا فيا رحت في غيبوبه تاني بتاع حوالي سبع تمن دقايق ورجعت فتحت عيني كان هما بعدوا شويه يقولوا لا ده لسه ما ماتش يروحوا جايين جري ويفضلوا يضربوا فيا انا قعدت اتضرب حوالي نص ساعه فضلوا يضربوا فيا لغايه اما في الاخر طبعا ما بقتش حاسس هما افتكروا ان انا مت فانسحبوا خالص كانوا بقى انسحبوا وطلعوا بره في حدود المجمع فالمهم لقيت الموظفين فتحوا باب المجمع وابتدوا يجروا على المترو الانفاق عشان ينزلوا المترو وكده ففضلت ابص لواحد انا طبعا مش بقدر مش كنتش قادر ساعتها اتكلم ففضلت ابص لواحد فراح جاي قال لي عايز ايه قلت له خدني اسحبني ناحيه المجمع وخبيني ان انا كنت حاسس ان هم هيجوا لي تاني ففضل يجرني على الارض جرني لغايه اما وصلت عند باب المجمع فكان في بطاطين كتير فهيسيبني فقلت له لا عديني بعد البطاطين وغطيني عشان ما ابقاش باين فقال لي بس انا لو عديتك انت في حاجات كتيره في جسمك وعمال تنزف من كل حته قلت له مش مشكله احسن من ان هو يجي ياخدني فعلا عداني ورا البطاطين وراح مغطيني بالبطاطين انا كان كل هم انا ممكن افضل اتضرب لحد ما اموت لكن ما اروحش معاهم لان انا عارف انا لو كنت رحت معاهم عارف كنت عارف ان انا جوه هموت بقى من من كتر عذابهم المهم قعدوا يدوروا عليا ما لاقونيش فابتدوا بقى ينسحبوا كلهم ان الناس ابتدت تتكاثر عليهم وتحدف عليهم طوب انسحبوا كلهم تاني ورجعوا تاني لشارع القصر العيني فابتدت الموظفين تخرج تاني من المجمع وابتدت ناس تيجي من الصور فرحت معري البطانيه من على وشي وقعدت آه، كل اللي يجي معدي من جنبي اقعد اهزله في دماغي على اساس ان حد يجي فواحد منهم راح جايني فبيقول لي عايز ايه فقلت له هات لي عربيه اسعاف قال لي حاضر راح جاري جاب عربيه اسعاف دخلها لغايه آه، المجمع وراحوا جايبين نقاله وصلت لغايه عندي وراحوا قلبني على النقاله وخدوني في عربيه الاسعاف ومشوا بيا بقيت وانا جوه العربيه بقول للمسعف بالله عليك ما, ما, ما تسلمنيش يعني لو عايز مش عايز تاخدني سيبني لكن ما تاخدنيش وتسلمني ليهم ان انا عارف ان انا لو اتسلمت ليهم مش هيسيبوني ان انا لو لو حكيت اللي حصل لي يمكن في ناس تحس ان فعلا الناس دي كانت كانت بتحاول تموتنا كانت بتحاول تكسرنا كانت بتحاول تقضي علينا انا كل الضرب اللي خدته اغلبيته كان على دماغي لدرجه ان هما بيضربوا فيا انا لما حسيت ان الضرب هما يعني مسيطرين على دماغي يعني مركزين على دماغي قوي فبقيت احط ايديا الاثنين على دماغي والوح دماغي على اساس ان الضرب كله اخده في ايدي ويمكن ايديا راقت شويه لكن دي طبعا من كتر الضرب اللي فيها ما بقاش انا بقعد كل يوم بالليل بقعد اكلمهم بقعد اكلمهم واقول لهم نفس الكلام اللي انا كنت بقوله لهم وانا بتسحل على الارض حرام عليكم انتوا بتضربوني ليه كده حرام عليكم انتوا بتضربوني ليه كده انا زي اخوكوا انا زي اخوكوا انا عندي عيل حرام عليكم ما تموتونيش انا عندي عيل وهو يقول له موته موته فبص له اقول له حرام عليك انا عندي عيل انا انا عندي طفل عنده ست سنين ليه ليه يعني ليه ربنا عارف انا نيتي فعلا من جوايا ايه انا مش عايز حاجه انا, أنا عندي 38 سنه اللي احنا الثوره اللي احنا بنقوم بيها دي دلوقتي مش احنا اللي هنحس بثمارها الجيل اللي جاي اللي هو ابني ابني واطفال الناس دي كلها هي اللي احنا عايزينهم يطلعوا فعلا يعيشوا في البلد دي بكرامتهم وبحريتهم وديمقراطيتهم بلدنا بلد جميله قوي مصر بلد عظيمه لو لو كل الناس آه، شافتها بالمنظور اللي انا شايفه وحاولوا ان هم يطوروها وينموها بنفس الطريقه اللي انا نفسي اعملها هتبقى بلدنا فعلا احسن بلد في الدنيا واقوى بلد في الدنيا